Moja ya kitu ambacho ni kibaya sana na unapaswa kukiepuka kwenye maisha ni neno siwezi. Siku zote kwenye maisha, amini kwamba unaweza, usiamini katika neno siwezi. Mfumo wa maisha ya sisi wanadamu umewekwa katika kujifunza kila siku. Kitu pekee ambacho kitakuokoa katika hali fulani mbaya sana kwenye maisha na kukupeleka katika mafanikio ni kuwa tayari kujifunza kila siku na kuamini kwamba unaweza. Usikate tamaa kwa ajili ya changamoto kadhaa, pia amini kwamba Kwenye suala zima la mafanikio siku zote, hauwezi ghafla tu siku moja umeamka na umekuwa tajiri tayari, umekuwa na mafanikio tayari, umekuwa unamiliki vitu vingi, uh, vitu vingi vya thamani. No, ni katika nia na kujituma zaidi ndipo utakapoona maajabu na mabadiliko katika maisha yako. Kivyovyote, kama unataka kufika lengo, ni lazima uwe tayari na uweke mipango mikakati ya kipindi kirefu mpaka kutimia. Naamini umeshuhudia ubora wa watu kadhaa katika eneo fulani kwenye maisha na kuona kuwa watu hao wanastahili pongezi, na ndo hivyo hivyo, hata wewe unastahili pongezi pia katika eneo fulani la maisha yako. Lakini kama utakubali kutoa hilo neno siwezi, kisha ukaweka neno ninaweza, ninaweza kufanikiwa, ninaweza kutimiza lengo, ninaweza kufikisha mbali kipaji changu, na kujiambia maneno mengine mengi sana mazuri kama haya kila siku. Usikubali hata siku moja kukata tamaa kufika lengo kwa kusema huwezi kabla hujajaribu au baada ya kupitia changamoto moja au changamoto mbili tu tayari unakata tamaa. Usifanye hivyo. Mimi ni miongoni mwa watu nimekuwa nikikutana na maumivu makali sana katika kujipa ujasiri huo, lakini watu ambao nimekuwa nikishirikiana nao hupenda kunipa sapoti zaidi kwa sababu wanaona kwamba nina nia ya kujifunza na kukiweza kitu fulani, na kwa bahati njema nimekuwa nikifahuru kwa sababu tu nimeweka nia na nimeweka bidii kubwa sana uh, ya kukimudu kitu fulani. So naomba iwe hivyo na kwako pia. Hata siku moja usikubali neno siwezi litawale ndani ya akili na mishipa ya mwili wako. Pamoja na changamoto kadhaa, bado unatakiwa kusimama tena. Maya Angelou aliwahi kusema If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Kama unajaribu kuwa wa kawaida, hautajua jinsi gani unaweza kuwa wa ajabu. Kwa hiyo kila mtu anaweza kama tutambua hilo. Siku zote amini kwamba unaweza badili maisha yako na kuwa bora zaidi ya jana endelea kutambua hakuna mafanikio ya kufanya kazi kwa bidii siku moja, ni katika utulivu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii kila siku, na hapo ndipo utashuhudia mabadiliko chanya ya maisha yako. Maisha tutayafurahia zaidi kama tutakubali kujifunza kila siku. Yapo masomo makubwa sana katika mlolongo mzima wa maisha unayoyaishi katika uso wa dunia. Kama utakubali kuwa mwanafunzi mwadilifu katika masomo hayo kila siku, basi utakuwa ni mwenye kufaulu.